हाय फ्रेंड हम लोग वीडियो बनाने के लेके जा रहे हैं अब अपने हाउस और अभी छोएंगे खराटा नो नो नो नो का खाना खाएंगे फिर उठेंगे खाना खाएंगे फिर उठेंगे फिर क्या करेंगे जाएंगे उधर देखते रहेंगे इस साइड इस साइड इस साइड इधर जाएंगे इधर घूमने घर घर घर इधर इसके साथ खिला लाएंगे इसके साथ मैं आ जाऊँगा साथ में आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए